In today's lecture, I will educate you about the characteristic of qualitative research. जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पे थोड़ी सी रोशनी डाली थी आज के इस लेक्चर्स में मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ कि क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या करेक्टरिस्टिक यानी नुमाया खसूसियात हैं so let's start Different types of qualitative research have some common characteristic as follows. Qualitative researcher जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसकी कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक हैं जो हमने हाईलाइट की तीन चार स्लाइड में ये करेक्टरिस्टिक चलती जाएगी कि why we should conduct qualitative research इसकी क्या क्या क्वालिटी करेक्टरिस्टिक क्या है Uh, पहला characteristic है कि the researcher has the opportunity to collecting data directly from the participant through direct encounters with individuals through one-to-one interviews or group interviews or by observation. पहला काम qualitative researcher का क्या होता है कि वो डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करते हैं या तो सेकेंडरी फॉर्म में या प्राइमरी फॉर्म में और इंडिविजुअल के साथ इंटरव्यूज करते या ऑब्जर्व करते चीज़ों को या जो ऑलरेडी रिटर्न वर्क है इसी को ऑब्जर्व करते तो ये इसकी पहली quality data are use to develop concept second characteristic qualitative research का ये होता है कि पुरानी जो डेटा है इनको छान बीन करने के बाद कंसेप्ट बनाए जाते हैं या थीरीज बनाई जाती है तो वो आपको सोशल वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता होता है the sampling seeks to demonstrate representativeness of finding through random selection of subject आपको पता है आप जो भी सैम्पलिंग यानी पॉपुलेशन फाइंड आउट करते हैं आपकी जो रिप्रेजेंटेटिवनेस होती है नुमाइंदगी करना ये सब्जेक्ट के मुताबिक जो है ना सेलेक्ट की जाती है और आपको अपनी सब्जेक्ट के पॉपुलेशन का सैम्पलिंग का पता होता है इस स्लाइड में भी मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक वजह किए हुए it seeks to get a better understanding of attitude and behaviours qualitative research की दूसरी यानी चौथी कैरेक्टरिस्टिक ये कि लोगों के मिजाज को समझते एटीट्यूड को समझते हैं उनके बिहेवियर्स पे जो ना डिस्कशन करते होते हैं यानी राइटिंग करते होते The researcher remains open to alternative explanation. Researcher के पास बहुत ज़्यादा जो ना मवाद होते हैं और वो ओपन होता है मतलब वो हर किस्म का अप्रोच यूज कर सकता है it is concern with the opinions experiences and feelings of individuals producing subjective data आपको पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च अमूमी तौर पर ओपिनियन बेस्ड होती है या लोगों के एक्सपीरियंस को हाईलाइट करते हैं या इंडिविजुअल की जो फीलिंग्स यानी एहसास होती हैं उसके बारे में ये सब्जेक्टिविटी क्रिएट करती है यानी सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए डेटा कलेक्ट करते हैं it is rooted in people's everyday life आपको पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च अमूमी तौर पर लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को उजागर करते है कोई भी वाकया या इंसिडेंट हो इन्हीं को हाईलाइट करते हैं आपने कॉलम में देखा होगा कि जो करंट इशू चल रही होती है तो ये रोज़मर्रा के आए दिन जो भी मामला आ जाते हैं इन्हीं पे वो डिस्कशन होती है करंट इशू पे how they experience and make sense of phenomena of medial life मतलब लोग इसको कैसे हैंडल करते हैं फिलासफर इसको कैसे देखते हैं तजिए निगार इसको कैसे handle It requires clear information and details analysis of the respondent's opinion. आपको पता है एक एनी गवाह है एक वाकया के एक इंसिडेंट का आप उसी के ओपिनियन ले लेते हैं और इसी को आप रिसर्च बना के प्रेजेंट करते हैं it describe social phenomena is there का नेचुरली कुदरती तौर पे जो भी नेचुरल फिनमिना आ जाते हैं तो सोशल फिनमिना को हाईलाइट करने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च की एक करेक्टरिस्टिक होती है इसी को आगे जो है ना मौजूदी बास बनाया जाता है the data have primacy the theoretical framework is not given previously but can be derive from the data अगर आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट करेंगे तो आप कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं और थियोरेटिकल और आप इसी को जांचने के लिए या तो फ्रेमवर्क बनाएंगे कि मैं इस फ्रेमवर्क पे इस सब्जेक्ट को जांचना चाहते हैं फिर इसी स्लाइड पर भी हमने कुछ करेक्टरिस्टिक मेंशन किए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार पांच स्लाइड सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च की करेक्टरिस्टिक पे it is conducted in real life at day to day setting आपको पता है कि जो रियल लाइफ में इंसान के साथ जो कुछ पेश आ रहा होता उसी के हवाले से इनकी करेक्टरिस्टिक होती है कि इनको हाईलाइट कर not in control or laboratory sitting आपको पता है कंट्रोल सेटिंग क्या होती है सैंपल है तो उस पर आप जो है सर्वे करते होते हैं और आपने इसी के रिवॉल्विंग जो है चक्कर लगाना होता है लेबॉर्ट्री में जब आप कोई चीज़ टेस्ट करते हैं तो आप लेबॉर्ट्री में बैठी हुई इस चीज़ को टेस्ट करने के बाद जो है रिसर्च की शक्ल में लोगों के सामने लाते हैं it focus is on individual and person to person interaction मतलब इसका जो बुनियादी मकसद है इंडिविजुअली या पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन से आप जो है ना माहदा बना सकें research need to spend a lot of time in the research with the participants अगर आप किसी ऐसी जगह पे रिसर्च कर रहे हैं जिसका ये नहीं शायद हो तो आप उसके साथ सेटिंग करते हैं और उसी से कुछ भी करते हैं the data are presented in narrative form in words of the individual participant आपने जो डेटा प्रेजेंट करना होता है वो नेरेटिव फॉर्म में होता है या तो लोगों के अल्फाज को आप मद्देनजर रखते हुए उसको कंडक्ट कर रहे होते हैं या उनकी ओपिनियन लेते हैं A researcher must avoid taking premature decision of the study. जो रिसर्चर होता है वो डिसीजन नहीं ले सकते जब तक वो इसकी एनालिसिस नहीं करते जांच पड़ताल नहीं करते it is context bound and researcher must be context sensitive आपको पता है कि एक कंटेक्स्ट के रिवॉल्विंग एक स्टोरी जो ना घूमती है उन्हीं कंटेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए आप एक थीरी डेवलप करते हैं ओपिनियन बेस में या आप एनालिसिस बेस में it seeks to establish a holistic perspective of a given situation आपको पता है डिटेल ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो है ना आप एक होलिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल करते हैं इज्तमाही अप्रोच इस्तेमाल करते हैं और आप उस सिचुएशन के बारे में तो एक स्टेब्लिश फैक्ट जो है ना सामने लोगों के ले आते ये आखिरी स्लाइड है focus is on discovery and understanding which requires flexibility in the research design आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक में क्वालिटेटिव रिसर्च के की भी है कि नए फैक्ट्स आप डिस्कवर करते हैं और उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है जो आप रिसर्च डिज़ाइन करते हैं तो वो लोग इससे अच्छा खासा इलम हासिल करते हैं research is responsible to obtain true information and to ensure the participant ethical आपने ये इस रिसर्चर में ये भी एक फ़ायदा देखा होगा कि इथिकल ट्रीटमेंट लोगों के साथ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं और उसको मोजीबास बनाया जाता है तो इथिकल स्टेटमेंट को सामने रखा जाता है the product of its richly descript आपको पता है कि इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है रिसर्च or descriptive based होती है ज़्यादातर research is an integral part of research process the issue is not one of the minimizing the influence of the researcher but of know how the researcher was involved in data collection and analysis in order to assist better the information they provide जो information collect किए और जो research process से researcher गुजर जाता है उनकी influence और इनकी जो ना जो डेटा कलेक्शन का मेथड है वो इसीलिए की जाती कि जांच पड़ताल ऐसे तरीके से की जाए जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे मबनी हो it has the ability of the researcher to use their motivation and personal interest to the study आपको पता है इसमें मोटिवेशन ये होती है कि बंदे की पर्सनल इंटरेस्ट भी होती है और लोगों के साथ आपका वास्ता होता है तो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते होते हैं वो इंफॉर्मेटिव टाइप के होते हैं data collection and data analysis process proceed together यहाँ पे जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको फिर एनालिसिस भी बनाते और इस दोनों को जो है ना एक साथ साथ ले चलते typically the findings are the findings of this research are uh, in the form of themes, categories, concepts, or tentative hypotheses are these. जो आप फाइंडिंग करते हैं स्टडी में उसकी कैटेगराइजेशन या तो कंसेप्ट बेस होती है या जो ना मफरूज पर मबनी होती या थीरी पर मबनी होती इसे आप अंदाज़ा लगाया जाए कि क्वालिटेटिव रिसर्च माशरती तौर पर सोशल साइंस में ज़्यादा की जाती और ज़्यादातर opinion based analysis based research होती तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक है लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके अपोजिट भी है वो हम इंशाल्लाह आपको अगले स्लाइड स्लाइड्स में से बता देंगे मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे जाके आप खाली लिखे सर्च बटन में लर्निंग विद आबिद हुसैन तो आपको जितनी जो ना रिसर्च के हवाले से लेक्चर्स है वो भी मिल जाएगी और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूंगा इसकी जो ना आपको मतलब अलर्ट आती जाएगी और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें thank you so much once again may God bless you all अस्सलाम वालेकुम